家演示一下商务车的电动门防夹功能，看一下这个门已经打开了，给你们演示一下。我要往哪关后门？副驾刀子，副驾刀子。 no, no, no, no. <laughs>